ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು stock of the week okay so stock of the week ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕೌಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ so how we came up with a new algo strategy which will enter at low exit at high okay so ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಲ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ only option buyers were losing money were option sellers were making money okay so ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು bank best Nifty short strangle ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಯ್ಟ್ ನವಂಬರ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು okay so many of them are doing live trading already okay so ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ಲು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಲೆವೆಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು almost nineteen thousand four forty three return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ it has given nearly around about fifteen percent return okay one ಮಂತಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ without any loss okay maximum drawdown ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ in fact uh, in fact, it is a no-loss strategy I can say because market was sideways and it has given a very good result okay ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ತ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು without any money you can trade this strategy okay ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ almost I am under control with all this algo strategies what is happening in the market how to come out of these problems okay ಇನ್ನೊಂದು bank best bank Nifty positional trader ಅಂತಂದು ನಾನು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾರು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ they have got I think more than forty percent return ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನವಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಡಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ so just ignore this because it has given more returns than this okay so ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಯಿಂಗಲ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಡಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೇನ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it will be a super hit okay ಇದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇದಾವೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಓ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು then you can go live ಈಗ ಫಸ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay so let start with the stock of the week first ಈಗ ನನ್ನ ರೆಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು Godrej consumer first okay Godrej consumer ಬಂದುಬಿಟ್ಟು sixty R S I cross ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಇದು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ candle you can buy at nine thirty level ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಸ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದರೆ ಈ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ if you want to accumulate you accumulate near eight ninety nine eight ninety nine ಹತ್ರ ನೀವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ you can keep this for long term okay so ಇದು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ accumulation level eight sixty eight eight nine ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾಳೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹ given a very good breakout with highest volumes and everything okay ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಎನ್ಗಲ್ಪಿನ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಎನ್ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎನ್ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ you must buy okay so accumulation zone ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರೇಂಜು ಈ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು two fifty nine range two seventy range two seventy ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೇಂಜ್ಗೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಜೋನು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ರಿಸೆಷನ್ನು ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ best place to average this stock is 217 and 158 158 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ you say good bye to the stock okay so one fifty eight long term stop loss ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ so this is a accumulation zone this is a profit booking zone but ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಲ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿವಸ ಕನ್ಸಲ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ five times it came near to to 270 level and went back okay ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಂತ್ ನವಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಪವರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ so you can look at the stock tomorrow for long term even for intraday ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ದು ಈಗ let's start our algo strategy okay so natural ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ accordingly you can deploy the algo strategy ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we should not use this strategy ನಾವು so I have developed a new strategy which is going to give you better returns comparing to super trend ಆಗಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಆಗಲಿ ವಿವ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ with the help of our coder okay ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಾವು ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it will hold till this place okay ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ okay those who don't understand Kannada I will explain in English again buy entry comes once uh, this level crosses here at the bottom only and it will exit when the small doji candle happens like this okay so these two two three small trades you know it will it will not affect you much a very uh, nominal loss okay so now i am using this in candle uh, i am not using really candle in this candle uh, this thing also but my algo will execute hakinashi it, is, it will not use the normal candle it will use Hakineshi candle okay if you see check the strategy testing over here I have used all the settings here you can see uh, want reversal exit if I click I will use reversal exit I can keep trailing stop loss target everything here and uh, above all if I want to use Hakineshi candle I can click here just Hakineshi candle I can use there are other so many parameters I have deployed in this okay so based on that you can make a good profit ನಾವು let's increase the profit okay so ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ two point trailing stop loss activation level one point ಮೇಲೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ from the first of December okay so ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ eighty nine trade it has taken in eighty nine trade if you see the maximum loss okay maximum loss was around about 9750 largest winning trade was 6250 okay so the time frame check madana time frame yavad hakidhi nodana 9 to 22 45 okay so you must use time frame only after 5 pm okay for better res result or better performance i will use that now okay i will change the time frame okay now you losing trade was only three seventy five and only 375 trade was six thousand to 6250 okay ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಮೋಡಿಟಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೈವ್ ಹಾಕಿ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು nearly one and half lakh rupees maximum loss ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ gross loss sorry oh only three seventy five rupees okay three seventy five ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ if you see the performance year you see year ಯಾವುದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು three seventy five rupees loss ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾನು uh, ಅಲ್ಗೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ uh, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು only it will when how it work that also will explain you okay ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ಓಕೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಅಲ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ crude oil we have to keep thirty points here twenty points and here thirty points ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರಿದೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ total one lakh twenty nine thousand fifty nine trade ತಗೊಂಡಿದೆ eighty four percent winning ratio profit factory is thirteen percent okay so ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಟ್ ದ ಏನೋ bottom only it will take sell entry it will not wait like other strategy you see my super strategy it will take sell entry here okay so ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ So if you like this video, please uh, subscribe to our uh, YouTube channel once again so that you can get update on new trends and new updates, new technologies, what we can do in Algo. Okay. ಈಗ ಇದೇ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು second start at nine fifteen okay so we'll end at 3 o'clock okay so exit at fifteen to to thirty ಓಕೆನಾ ಇದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ it would have given nearly twenty four thousand rupees profit and you can see here profit ratio hundred percent success ratio okay so if you check the list of the trades okay actually Heikin Ashi ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ಅದು ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅದೇನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ okay so what I will do here I will put 50 points put two points increase in profit it will increase stop loss increase one still it 1 still it is a 97% profitable trade if you see 20000 profit here five trade ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೆಕಿನಿಶಿ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಕಿನಿಶಿ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ I am showing you in Heikin Ashi Heikin Ashi candle okay so Heikin Ashi candle ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾವುದೂ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ thirty six all winning trade okay it's is zero loss strategy you can say but still you can't say how the market behaves when and what it does it is not under our control we can only build the strategy okay it is up to the market how it will take forward okay so uh, before coming to uh, algo trading please understand the risk and reward like this then only you start algo trading okay so uh, hope uh, all your doubts have been cleared and uh, looking forward to see the performance of this strategy on monday thank you very much thanks for watching the video please share with your friends